रुबीको भेरिएबल्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा भेरिएबल भनेको के हो रुबीमा डाइनामिक टाइपिङ एउटा भेरिएबल घोषणा गर्न भेरिएबल टाइपहरू बदल्न भेरिएबलको स्कोप भनेको के हो भेरिएबलको प्रकारहरू यहाँ हामी उबुन्टु लिनक्स संस्करण 12.04 र रुबी 1.9.3 प्रयोग गर्दै यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग लिनक्सको टर्मिनलको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ तपाई आईआरबी सँग पनि परिचित हुनुपर्छ यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस् अब म भेरिएबल के हो वर्णन गर्नेछु भेरिएबल एउटा मान भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ भेरिएबल एउटा रेफरेन्स हो कृपया याद गरौ रुबी भेरिएबल केस सेन्सिटिभ हुन्छ भेरिएबलको नामहरू अर्थपूर्ण हुनुपर्छ भेरिएबलको नाममा लोअर केस अक्षरहरू नम्बरहरू अन्डरस्कोर मात्र हुन सक्छ उदाहरण फर्स्ट अन्डरस्कोर नेम अब डाइनामिक टाइपिङ भनेको के हो हेरौं रुबी एउटा डाइनामिक टाइप गरिएको ल्याङ्ग्वेज हो यसको मतलब तपाईले एउटा भेरिएबल सृजना गर्दा डाटा टाइप घोषणा गर्न आवश्यक छैन रुबी इन्टरप्रेटरले डाटा राख्ने समयमा डाटाको टाइप निर्धारण गर्छ अब एउटा रुबी भ्यारिएबल कसरी घोषणा गरिन्छ हेरौं कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरू एकसाथ थिचेर टर्मिनल खोलौं स्क्रिनमा टर्मिनल विन्डो देखिन्छ अब IRB टाइप गरौं। इन्टरएक्टिभ रुबी सुरु गर्न इन्टर थिचौं अब var1 10 टाइप गरौँ र इन्टर थिचौं यहाँ हामीले एउटा भेरिएबल var1 घोषणा गरेका छौं र यसमा एउटा मान 10 राखेका छौं अब इन्टरप्रेटरले निर्धारण गरेको डाटा टाइप इन्टिजर हो वा होइन जाँचौं त्यसैले टाइप गरौँ var1 डट kind underscore of प्रश्न चिन्ह इन्टिजर र इन्टर थिचौं हामी आउटपुट ट्रू पाउनेछौं रुबीमा हामी डायनामिकली भेरिएबल टाइप परिवर्तन गर्न सक्छौं यसो गर्न यसमा खाली एउटा नयाँ मान राखौं भेरिएबल var1 मा एउटा स्ट्रिङ मान राखौं टाइप गरौं var1 बराबर दोहोरो उद्धरणमा हेलो र इन्टर थिचौं अब यसको भेरिएबल टाइप जाँच गरौं टाइप गरौं var1.class क्लास मेथडले भेरिएबलको क्लासको जानकारी दिन्छ अब इन्टर थिचौं हामी आउटपुट स्ट्रिङ प्राप्त गर्छौं रुबीले सो त भेरिएबल टाइपलाई इन्टिजरबाट स्ट्रिङमा परिवर्तन गरेको छ अब हामी एउटा भेरिएबलको मानलाई भिन्नै टाइप गरी कसरी परिणत गर्ने सिक्नेछौं स्लाइडमा फर्कौं रूबी रुबी भेरिएबलका क्लासहरुमा तिनीहरुको मान एउटा भिन्न टाइपमा परिवर्तन गर्ने तरिका छ to i मेथड एउटा भेरिएबललाई इन्टिजरमा परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिन्छ to f मेथड एउटा भेरिएबललाई फ्लोट पोइन्ट मानमा परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिन्छ to s मेथड एउटा भेरिएबललाई स्ट्रिङमा परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिन्छ to s मेथडले एउटा आर्गुमेन्टको रूपमा नम्बर बेस लिन्छ परिवर्तन यो नम्बर बेसमा निर्भर गर्दछ अब यी मेथडहरू गरेर हेरौं टर्मिनलमा जाऊ पहिले टर्मिनल सफा गरौं IRB कन्सोल सफा गर्न कन्ट्रोल एल थिचौं अब टाइप गरौं y बराबर 20 र इन्टर थिचौं यहाँ हामीले y नामक एउटा भेरिएबल घोषणा गरेका छौं र यसमा एउटा मान 20 राखेका छौं हामी अब to underscore एफ मेथड प्रयोग गरी y लाई फ्लोटिङ पोइन्ट मानमा परिवर्तन गर्ने छौं टाइप गरौँ y dot to underscore F र इन्टर थिचौं हामी फ्लोट मान प्राप्त गर्ने छौं अब टाइप गरौँ y dot to underscore S र इन्टर थिचौं हामीले आउटपुट दोहोरो उद्धरणमा 20 प्राप्त छौं भेरिएबल y लाई बाइनरीमा परिवर्तन गर्न to s मेथडमा बेस नम्बर 2 दिउँ अघिल्लो कमाण्ड पाउन अप एरो की थिचौं टाइप गरौं खुल्ने ब्राकेट 2 बन्द हुने ब्राकेट र इन्टर थिचौं हामीले आउटपुट बाइनरीमा प्राप्त गर्छौं त्यसैगरी तपाई भेरिएबल y लाई अक्टल र हेक्साडेसिमल को रूपमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि नम्बर बेस 8 वा 16 मा परिवर्तन गर्नुपर्छ हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं अब हामी भेरिएबल स्कोप भनेको के हो सिक्ने छौं स्कोपले एउटा प्रोग्राम भित्रको एउटा भेरिएबलको पहुँच हुने स्थानहरू परिभाषित गर्दछ रुबीमा चारवटा भेरिएबल स्कोप छन् लोकल ग्लोबल इन्स्टेन्स र क्लास हरेक भेरिएबल टाइप भेरिएबलको नामको सुरुमा एउटा विशेष अक्षरको प्रयोग गरी घोषणा गरिन्छ डलरले ग्लोबल भेरिएबल जनाउँछ लोअर केस अक्षरहरू र अन्डरस्कोरले एउटा लोकल भेरिएबल जनाउँछ एट द रेटले एउटा इन्स्टेन्स भेरिएबल जनाउँछ दुईवटा एट द रेट चिन्हहरूले एउटा क्लास भेरिएबल जनाउँछ अपर केस अक्षरहरूले एउटा कन्स्ट्यान्टलाई जनाउँछ हामी यसको बारेमा विस्तृत रूपमा अर्को ट्युटोरियलमा चर्चा गर्नेछौं यसरी हामी यो स्पोकन ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेर्दा यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं एउटा भेरिएबललाई घोषणा गर्न जस्तै var1 बराबर 10 to_f एस मेथडहरू प्रयोग गरी भेरिएबल टाइप परिवर्तन गर्न विभिन्न भेरिएबल स्कोप कार्यको रूपमा एउटा भेरिएबल घोषणा गरौँ र यसलाई अक्टल र हेक्साडेसिमलमा परिवर्तन गरौँ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कन्ट्याक्ट tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार